Сейчас посмотрим. Три, два, один. Отвинта. Теряю управление! Порядке. Ну ты Ребята, как я рад вас видеть. Пусть каждая встреча с друзьями останется четкими воспоминаниями на добрую память. Оптика Дом. Домашний подход к вашему зрению.